Saluton kai bonvenon al nia nova epizodo. Hodio estas la 1 de maio kai en multaj landoj oni festas eh, la laboristo en sed en Nederlando oni ne plu festas la laboristo en Bedaurinde. Do pro tio mi volas um, ehm, consili al ni sekvi la literaturan babiladon cum sat quo estas iniziato de inc nia patrono temas pri babilado pri la signifo de la unua de maio kai literaturo kai rande de la fino ni cune vercos racconto Do, mi anca o captas la ocasion por memorigi al vi, che mancas uh, nur uh, eh, plim alpi du monatoi, anta o la lim dato por submeti la proponoin al concurso de INC. Do, vi povas ciam vidi la detalo e la fino de niai meditoi. Do, nun, iam tempesta, por cul mediti, resto con ni, cum meditu, con ni, tanco. Saluton kai ah, bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodia o mi volas legi kai mediti kun vi sur ah, parto de la anta o parolo alla lingua e respondoi kiu estis publicigita en la jaro 1910. Vi povas trovi gin sur la cutima originala vercaro en pagio quindec 1 fari officialan decidon pritiu au alia duba lingua demando havas la raiton nur academio post vocdona interconsiligio un latuta tuta lingua comitato. Oni tamen ne mal comprenu min, mi tute ne appartenas al tivi persono e qui desirus, che la academio donadu al ni quiom eble plida da decidoi, en lingua e demandoi ciu superflua decido catenas, ca ne devas esti cungi tre singardai. Decido Decido in oni devas fari nur en caso de effettiva kai sen duba ne ce sezzo. Carai, do shaina salmi che estas inversa rilato inter literatur emuloi kai grammatic emuloi. Char ciam oni volas usi creeme kai creive la lingvon, oni ne povas activigi ciam cie la grammatican polizanon char tio estas quasau catenigo de la cremo kai fakte shaina salmike citiu i vorto ed examen hof pri singardo anta ol superflue de cidi estas giusta e kai kio estas mal giusta en la linguo uso estas sagia. do mi ne celas citie eh, la agadon de la Academio de Esperanto. Mi citie celas la agadon de la lingvo gardistoi, kiui mem electas ilin tiai, pro sadisma ofte giuo, sciato, riproci la, la alies lingvo uson. Do, ni estus gardai. Estas ciam bona maniero por indici aferoin al homoi, sen attaci ilim persone. Amenautio estas mia sperto en la vivo. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antawen, sen fine.